Yes, mapagpalang araw naman po sa inyo mga ka once again. No, dito ngayon tayo sa lugar ng Marikina. Check natin kung gano'n sa kataas. Para yun, yung kabilang side. Yung Marikina, no, mataas pa rin ang tubig. Sa plano ko na. So, ayan siya. Taas pa rin ang tubig. Ayan ka mga kawang sige na. Ayan yung tubig. Malakas pa rin yung agos. Ayan. Ayan. Nandito tayo sa lalim ngayon. Sabay tayo sa kabila. Lapit tayo sa ilog. Nasa tabi tayo ng riverland. So bumaba na po yung tubig niya. Nasa 14.5 na lang. No? Ayan po yung sukatan nila. Nakikita po natin dito. No? Ayan, sa kabila yung mga bus. The river. Pasig Ilog. Ilog Pasig. Ayan. Hey, hello. Mga ka once again Ayan sila. Yeah, mga kaaway yan. Tuntito pa rin ang flow. Ayan, ayan po yung sukatan nila. Ayan, nakikita niyo po. Nasa 4, yan. 14.5, no? Nasa 14.5 lang po yun. Bumaba na siya. Kasi hindi na ganong umulan sana wag na umulan para hindi na tumaas yung tubig, no? Ayan. Ayan, sa paligid. Saka once again. Kabila yung mga bahay, yung sa IBC, Industrial Valley. Ayan. Ayan. So that's play flyover. So nakikita yung SM Marikina. SM Marikina. So ayan, malakas pa rin yung karot. Nakikita nyo naman. So, close up pa rin natin. Okay. So, ayan. So, kahapon hanggang dito kasi yung tubig yan. Tuloy-tuloy ang ulan. Ito, sa tinatabakan ko, tinuturo ko yan. Hanggang dito yung tubig niya. Pumasok dito. So, ngayon, buti na lang dyan. Ganyan na naglalakad na at saka nagbabike na rito. Close up natin ang SM. Ayan. SM, Marikina. Ayan. So ayan pa nakikita nyo yung uh, medyo development. Uh, Kulit nila na may agos, hindi siya nag-stop. Uh, Awan ka dyan. Marami na rin dumadaan. Thank you. Nadilim. Naman tayo sa bridge. Ayan po, uh, sa tapat na mismo tayo ng Marcos Highway at ah, SM. Ayan, may dumadaan pa ano, ah. Uh, regular ang biyahe naman ng uh, MRT natin. Ayan. So ayan, mataas pa rin yung tubig. Ayan, nakikita nyo. Ayan, may naghihintay pa rin ito. ayan, nanonood ng uh, daloy ng uh, tubig eh, dito sa, uh, sa Ilog Pasig. So yung uh, Ilog Pasig, tapat ng Marikina. No? So yung dating may tulay dito, wala na, inanod. Ayun, nakikita nyo sa daan. So, ayan, nakikita nyo sa dulo, ayun tinabi muna nila para diagusin yung uh, tulay so ayan Inis na kayo lang isda na kayo? Marami, ah. marami bang dumaan isda? Ha? Tao inaantay. Eh. Tao? Buntot isda. <laughs> Ayos ah. Nag-aantay pala siya ng ano, chokoy na lumabas. Eh, hindi malinaw yung tubig, hindi na may kita yung soko eh. Mamaya, abakan natin ha. Ayan mga ka-once again. Ayan, ayan. Lakas pa rin ang current niya. Ayan, no? Sinikita mo talaga. Yan, hinihintay niyang bumaba yung tubig. Yan, at saka yung shokoy dumaan. Pag bumaba yung tubig, kasi may kita natin yung shokoy. Ayan. Ayan po. Ayan, naghihintay. Sa paglupa ng ulan. Ayan, naghihintay. Na bumaba. <laughs> Mga kawansagin, dito ay mas malapit pa doon sa footbridge ng Marcos Highway, Marcos Bridge, ayan o. No? Marcos Bridge, no? So yan, nandun tayo sa tapat niyan, darating natin ang flow, yan, malakas. Yan, nakikita nyo. Malakas pala yung current. So, ayun, nakikita sa kabila yung kalabaw, ayan, yan. So, yung statue ng kalabaw, ha? Ilang araw na yan dyan, linggo, taon, hindi pa rin. Hindi kinaya ng uh, bagyong dumating, baha, hindi man lang sa kinaya. Sobrang iba yung pagdindig nila ron, no? Kamakawan sa rin. So yan, naglipa na naman ng mga water lily. Ayan. mataas pa rin ang tubig yung sa river bank ah, sana tumigil ang ulan mga basura kasama ng inaagos ayan, nalilisan naman itong ating uh, ilog pasig ayan, dito sa riverbank uh, ah, pero hindi na dati yung dami ng basura puro water lily muna uh, ah, puro water lily na nito makikita lang yung makikita ng mga, ano, mga pasig, battles ayan ayun